Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Sonic oynayacağız. Evet bildiğiniz gibi. Nasıl bir giriş bu ya? Sonic Virtual Adventure diye bir oyun. Bu oyunu oynayanlar bayağı iyiymiş. İşte yine ben. Sonic the Hedgehog. Burası Grand Hill Zone gibi. Oha! Hiç yanmadan yok ettim o robotu. Hayır beni vuramazsın. Aa yüzük çıkıyor. Ne kadar da güzel. Bu oyunu linke koyarım oynamak isteyenler oynayabilir. Farklı yerler var mı? Bir bakalım. <laughs> orada ilginç bir şey var. Ha kalkanmış. Hadi alalım. Boss mu bu? Aha Eggman geldi. Eggman. Onu durdurmalıyız. Portala girip. With the... Aa geri geldim. Niye geri geldim? Aa 3 tane. Aa bu oyun yoksa diğer Sonic oyundaki gibi mi zümrüt topluyorsun? Onun gibi herhalde. Bence güzel olmuş. Şuradan yüzük toplayayım ama. Niye? Aman o sivri dikenlerine değmeyelim. Ay al. <laughs> Şu şeyi gördünüz mü? Harika jumper. Yani tuzak da olabilirdi ama her neyse. Ee, Special PG'ye girmek istiyorum ben. bakalım. Girecek miyiz? Abi gene şu maymunlar beni tuzağa düşürüyor cidden. Gidip yüzük toplayayım ben. Ama nasıl yapacağım ki bilmiyorum. devam edelim. Dur bir ya dur. Dur. Ah az kalsın ne yiyecektim. Di. Ekmen. Ekmene bastım. Yapmasaydım bunu. Hayır. Ekmen olmaz. Yüzük toplamanın kolay yollarını bulmam gerek. Eggman. Ha? Kolayca yüzük toplama. Ha. Al bakalım yengeç. Egmenlere basmayacağız. Çünkü bunlar tuzak. Yaşasın Hypermod. Ya şimdi sen bittin. Eee bir şey olmadı ki. Zümrüt niye mi anda kırmızı oldu? Kaçalım şu bombadan. Dur. Ya! Yine çarptım ona. Birden çarptım. Acayip kazalı oldu bu video. Yani gene değişiyor. De değişiyor bu da. Ezme beni. Hayır hayır. Çarpmayacağım sana. Seni yok edeceğim. Eyvah! Balıklar! Heh. Her bir oyunda balık olmak zorunda mı? Harika burada kaldım. Ne yapacağım ben? Harika burada kaldım. Ne olsun umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla Sonic oyunu istiyorsanız şu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yani like like atmayı unutmayın ve şuradaki çıkan videoma tıklarsanız önceki videoma gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Tamam anladım anladım. Hadi bay bay.